colocar aquele funk sujo Tu sabe que eu não gosto Mas eu gosto mais de ver você assim Feliz Dançando só pra mim, nega Eu não quero te ver chorar Então faz de tudo pra você ficar bem Mas saiba que se só me ligar Que eu largo o corre que for pra ir te ajudar Que eu faço o corre que for pra ir te salvar Me avisa quando que se vem pra cá Ei amor vem cá Dança comigo e não repara caso eu trago comigo na beira do mar Mulher, me diz O que, o que cê tem? Porque quando eu tô contigo Esse som aqui eu dedico para todas as mulheres que eu já amei. Beijo. Te amo.